Thank you. oh mantap mendem letre asik saiki wis rapanek loro ning dodo money. mata kalara lunga Meko oh, melete tombo tombo tak kalara lunga